हेलो फ्रेंड्स स्वागत है एक नए व्लॉग में आपका वेलकम है दोस्तों आज पाँच दिन से बराबर बारिश हो रही है पानी नहीं बंद हो रहा है रुक रहा है और इसलिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है देखिए दोस्तों लाइट के अंदर घर में किस तरह से बनाया जाता है खाना कैसे रहते हैं तो दोस्तों बने रहिए पूरे ब्लॉग में और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे langsam verpackt. इतने पास नाम पानी डालो पढ़ते हैं तो पढ़ते ही नहीं अगर होमवर्क स्कूल से हैं होमवर्क करने बैठ जाते हैं अगर हमें खाना बाद में खाते हैं चाय बाद में पीते हैं पहले होमवर्क करते हैं